Mam na myśli problem. Nie problem. A późno. Bo to jest problem etkilendi. Arkadaşlar farkıyla mı görüyor? Arkadaşlar farkıyla etkilendi. Gürlü fark. Zabıdas kame kamardı diyorlar. Kamenin ortayla Bir bakalım. Bu hemen yerinden daha Aşağında dalından medeni şey var, bu da yok. Yok, hiç şey yok. Yok. Şöyle aşağıda bir atlı tanlarım. Gele dur tamam meyve. Evet, evet, evet. evet. Burada aslan yok bak abi. Ya da ya o ona bak abi. Burada Ya bunlar da bak. Kaldı anladın. Solda Pardon Ara. Yok yok yok bura. Çok sıkıntı ya. Şöyle efendim geldi. Bak O dedi är backarna, det är kidarna det O da karnın döşünde. Ah, ha, ah, ah, ah, bak bak bak. Bak oran zaten. Atla çıkmış ya oran. Ya buraya ne? Sen karnında. Buradan o kadar ki o, o bir düz var ya. Orada o kadar çarma falan çıktı. Hayvanımız çok. Hayvanımız çok. Zaten köme eliyirdik. Gelip kalıp çekirdi köme eliyirdik. 20 gün artık yok. 10 gün bir. Buradan pazar gelirdi, Buradan gelirdim Kırkplenkenden. Gelip oradan çıkardık piyada. Götürüp gelirdik. Ha burada. buradaydı. Kırkpleken de buradan verdim. O biri başladı. O yasada da zenginim ben yasada da zenginim. Değil mi? Ona göre. Değil mi? Yok bir de neyle kurabilirsen sen. Ha ha ne kurma. Maaş eli yazma istiyor. Güzel satır tutuyor. Günaydın orada savurdum işte onda da. Evet. Balıkmış tabii. Ben bastım diye otur içine su götüreceğim ben götüreceğim. Otur aşağıdan sen otur aşağıdan. Yaşlı derece lan nasıl? Bir de orada gördüm bir de aşağıda. Nasıl olsam yani. Araba üstünde yaşadım. Tavırda uzat o birsin daha. Ay, Boşdan bir şey bak. Belə. Bir tərəf. Yox. Aralamışdı böyle. Asır. Adamı yaxşıdır, yaxşı kömək edir. Aysa bax. Çürəyi biraz içəri. Çürəyi biraz içəri. Çürəyi biraz içəri. Ay sağ ol. Congo diye sen özünden bir gözüm ben. Burada canım buradan şey. Haber. Hatta burada özüm oturacağım. Git sayılda şimdi. Esmen'le Cavide olsaydı. Bir de ben oturum. Cavide olsaydı. benim böyle var. O bu aradan çıkıyorlar. Ay sonra pekanı Var yol var. Ne pekanı? Var yol var. Çok hadi yapma gel var. Şahmar dinleyici var. Ha, iyi. Şahmar dinleyici var.